ziua! În acest video vă prezentăm un ATV Raptor și am montat sistem de semnalizare. Sistemul este format din patru semnalizări. Uh, semnalizările și le-a ales uh, clientul. De asemenea, uh, modelul de semnalizări poate să difere, cât și montajul acestora. Poziția de montare poate să fie aici, pe aripă, pe lateral, pe bulbar oriunde dorește clientul. Deci așa arată butonul. Da. Aici avem spatele butonului, releul de semnalizare, este acolo. Așa, aici este semnalizarea. Așa este prinsă aceasta. Da, firele. Și cam așa arată sistemul pe dedesubt. Să vedeți și cum uh, face acesta. Poziția butonului de semnalizare dorită de acest client este pe aripă pe lateral. Este destul de accesibilă. Deci aici avem stânga, dreapta, apăsat, oprit. Deci stânga, oprit, dreapta, oprit sau direct de la stânga la dreapta și apoi oprit. Uh, butonul se poate monta oriunde dorește clientul, la fel. Acum, uh, observați fără contact nu se întâmplă nimic. Punem contactul. S-a aprins becul. S-a aprins becul verde. Deci ne indică că este pe liber. Așa. Acum, dacă dăm de butonul de semnalizare, deci, stânga, porni semnalizarea stânga, asta. am dat direct, acum oprit, stânga, oprit, dreapta, oprit, la fel se poate face trecerea de la stânga la dreapta, direct, înapoi la stânga, oprit, la fel și pe spate, pe spate la fel, poziția semnalizărilor poate fi pe aripă, poate fi pe porbagaj, în lateral, uh, de desubt, cum dorește clientul. Modelul semnalizărilor la fel, poate să difere, poate să fie la fel ca și cel de pe față, să difere față de față. Deci, dreapta, stânga, oprit. Dreapta, oprit. se poate pune la dorința clientului și buton de avarii, la fel. Nu este niciun fel de problemă. Releul de semnalizare uh, în acest caz este acustic, se poate pune un releu de semnalizare care nu este acustic să nu deranjeze. Cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.